The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. FM Tenor in Expo Haarlemmermeer. Vanaf donderdag 19 mei. Het feest voor vriendinnen, zussen, moeders, dochters en collega's. Geniet van spetterende optredens, lekker eten en drinken en shoppen. Wil jij bij deze extra... Daarvoor moet u bij de PR-afdeling zijn. Dat horen we net iets te vaak. Even kijken. van dit jaar voor half elf bij de NOS op NPO 2. FM Tender. Wat hoor ik dan? Vanavond om tien over half tien, dan is het zover. Dan treedt ze op. Ze trouwens als achtste aan de beurt. Was achtste. pick me up. You broke all pieces. I thought that I lost. Yeah, nobody can love me like you. But that means you got the power to hurt me too. When I fall in, they say you follow me. Cause I really need to know. power off. Zo, moet dat zo luid? Oké. Okay. Hé, hey, vriendjes.